Este video mostrará cómo registrarse para el desafío de lectura de verano del Sistema de Bibliotecas del Condado de Somerset de Nueva Jersey. Nuestro desafío comienza el 13 de junio. Visite a sclsnj.org slash summerreading. Haga clic en el enlace Beanstack y serás redirigido al sitio web Beanstack de la biblioteca. Sabe que está en el lugar correcto porque el logo de la biblioteca está arriba en la esquina izquierda. También puedes descargar la aplicación BeanStack en el teléfono o dispositivo e iniciar sesión buscando el sistema de bibliotecas del condado de Somerset de Nueva Jersey o SCLSNJ. Desplácese hacia abajo hasta el botón que dice Crear una cuenta o Ya tiene una cuenta si ya tiene una cuenta, haga clic en Iniciar sesión. Inicie la sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si es la primera vez que inicia una sesión este año, le preguntará si su información está actualizada. Complete la información más actualizada para usted y o su hijo. Si aún no tiene una cuenta, haga clic en registrar una persona o familia. Responda algunas preguntas para agregar su información. Si es un cuidador, puede registrarse para usted y su hijo.